Jeszcze raz rząd krakowskich dorożek bialutkie koniki czymś przyozdobione no atmosfera całkiem świąteczna tam zobaczysz kościół mariacki w którego kierunku idziemy dorożki kamienice i turystów z Wrocławia a w zasadzie turystki filmuje Darek Kraśnicki również z Wrocławia